はい契約会場の皆さんこんにちはこんにちは。都心県から市から参りました桜吹雪と申しますバンド前祭り初参加になりますそしてここ欅ステージラストステージになります精一杯演舞いたしますのでご声援のほどよろしくお願いします見ていただくお客様によろしくお願いしますよろしくお願いします桜ワイムスタンバイ Ready, go! 手拍子よろしくお願いします Demons to Hey. えー、寒い中見ていただきましてありがとうございます桜の木さよなになりました見ていただいたお客様に感謝の礼ありがとうございましたありがとうございました